E é, é, hoje no programa, André vai fazer pra gente. Pode comprar a polpa congelada. Pode, a polpa né? congeladinha, Daniel, que a gente encontra em supermercado, em todos os lugares aí. Olha, é até uma receita em, em homenagem né, à festa, ao Festival de Parintins, aí, uma culinária que a gente está fazendo da região para você é, curtir também as coisas gostosas né, do nosso Brasil. Vamos começar, André? Vamos lá, Daniel. Vai lá, dá Olha só, aqui eu vou colocar num potinho a água e a gelatina para hidratando, Daniel. Tá. Tá, olha aqui, ó. Vai hidratar e depois eu vou levar ao micro-ondas durante 30 segundos. Nessa panela que está aqui no fogão, Daniel, eu coloquei um pouco de água e açúcar. O pessoal vai ver depois a receita na tela. E eu estou deixando ele ferver até virar um ponto de fio esse caramelo. Olha só. Tá, tá. vendo essa aguinha aqui? Aí, Daniel, na batedeira eu bati açúcar Hum. com um pouquinho de clara. Tá. Olha só a consistência que bonita, Daniel. Açúcar e, e clara. clara. É, uma... açúcar e clara. Isso. Agora, o que, que eu vou fazer, Daniel? Com a batedeira ligada, eu vou pegar essa caldinha que a gente fez com açúcar para poder começar a fazer a nossa mousse. Olha lá, devagarzinho. Ah, vai fazer como se fosse um merengão. Para o pessoal não se queimar em casa, Cuidado, olha aí. Cuidado, André, você também aqui. É, que tá fervendo tudo isso, hein? Tá vendo, Daniel? É fácil, né? É, é fácil. Mousse de açaí. Ai, ai! <laughs> tá bom, não, não tem problema, André. Aí, cuidado pra, com a batedeira. Aí. Depois, depois o Julinho limpa pra gente. <laughs> Passa o um paninho aí. Mas olha que lindo que tá ficando o merengue. Porque é, você está colocando a calda em ponto de fio na clara em neve batida com açúcar, para a gente fazer o nosso mousse de açaí, homenagem aí ao Festival de Parintins. Você que curte aqui na Band com a gente essa festa tão legal, tão brasileira. E aí, André? Olha só, Daniel, aqui já está pronto a nossa base da nossa mousse. Olha só, hum. eu vou retirar aqui e vou passar para um refratário. Enquanto isso, depois eu vou levar a nossa gelatina para hidratar. hidratando Olha só que bonito, Daniel. Essa aqui é a base da nossa mousse de nossa. açaí. E pode ser de outra fruta, quem quiser, né? Pode, pode ser. O que você for colocar aí de fruta, pode você ser só de coloca cajá, polpa. manga. Pode ser. Pode, pode, ser de uma fruta que você esteja aí, que você bateu, extraiu a polpa e deixou congelado, Daniel, também pode ser. Então, então legal. Olha aí. Essa aqui é a nossa base, Daniel. A gente teve a ideia de colocar nos copinhos, gente, para você também oferecer na sua casa mousse de açaí no copinho, né? A gente está acostumado a colocar, é, comer na cumbuquinha, na tacinha, e essa é uma sobremesa bem gostosa e muito saudável para você que está em casa hoje. O que, que você vai colocar aí agora, André? Aqui, Daniel, eu já tenho aqui o extrato do açaí. Tá? A polpa, né? A polpa, a polpa. Eu vou colocar aqui aos poucos Enquanto isso, a nossa gelatina está ali derretendo um pouquinho. E eu vou mexendo ela aos poucos aqui, olha, de cima para baixo, para não tirar a estrutura da nossa mousse. Você quer que eu vá? Eu vou, eu vou despejando, isso. você vai mexendo aqui para você. Aí, Bem, olha Fala. só aqui. A nossa gelatina já hidratou lá, Daniel, se você quiser também oh, pegar para mim. Impressionante essa imagem aí. Olha, aí tá bom, Daniel. Tá bom, André? Tá bom. Eu vou pegar a gelatina que você isso. colocou aqui no micro. Vamos Daniel, ver. e tem aí tá líquida. Oi. as opções, né? A gente pode servir em tacinha, em recipientes grandes. Olha só, ele fica com um azul escuro, né? Uhum. Depois que ele vai para a geladeira, Daniel, ele volta ah, a consistência que, que ele tava. Tá. É bem legal esse daí. Olha, eu vou colocando aos poucos a gelatina e vou uhum. mexendo. Aqui na frente a gente tem as tacinhas que eu vou mostrar para o pessoal como eles podem também utilizar aí numa forma bem diferente. Vamos ver como está a nossa mousse. Olha aí, Daniel. E agora vai creme de leite batido.